韩博威，今天他有绝招，要延续上一期，告诉你，当扫踢，你的扫踢被对方抓了之后，如何去逃脱的？B，就是 B，我们 A、B 区分啊，就是第 B 讲第二讲，然后再来一遍，刚上一期估计要讲的是直接用的迎面骨去膝盖往前去推，嘣推开。那但是有时候这家伙他就是不松手，他就是不松手，他非常孝敬，他不松手怎么办？怎么办？你打他打，这这这个没有必要说，你打他溜拳，我给你提供一个无敌的方法吧。 也不是无敌的方法，非最好的方法。那你要做的是跳起来，然后右手去抓他脖子，左手去摁住他的头，直接先演示一遍。来，重新来一遍，重来一遍。嘣，我是推推不开。嘣，上，看到了吗？抓死抓死抓死抓死抓死，新来新来抓死抓死抓死。嘣嘣抓死，他他会使劲抓着我的手，他不会放的。然后这时候我右手我右手。 直接是抓着他脖子，左手注注意，不是这样抓，这是一定是错的，一定是扶直直的扶在他的头上，然后呢，胯部往前顶，这样这样你就你就阻止他了，裁判会马上过来给你分开。来，我反方向你演示一下，再来一次，他那边，嘘，然后马上跳起来，看，马上跳起来，解决了。怎么了？很多人都不，很多人被抓了腿之后。 会选择直接摔倒或选择打对方，但是最好的方法就是我刚刚再再说再演示一遍，再来一遍，攻，哎，看，哎，转过来，手，脖子这里，好，这是今天的这期，我相信解决了很多人的问题，而且职业运动员这期你应该看，这期很多人不会告诉你这个秘密。